تختي عيوش ويه ويه ويه ويه ويه ويه ويه ويه ويه ويه ويه ويه ويه ويه ويه ويه اسمع اسمع ويه ويه ويه ويه حمودي ويه ويه جا اخوي حمودي ويه ويه جا اخوي حمودي تعتختي عيوش ويه ويه ويه ويه ويه ويه ويه